なんのよはいプレゼントよもらってもいいのありがとうじゃあまたねうんナイスデイもうお腹ペコペコ。 What? 今日も張り切っていこう